Thank you. coração. Yes, more 光哥。 dari kemarin. Oh, dari Memberikan kemarin. pengamanan. Jos gua ah, kayak tenanan. Ah, ah, Matur semanuun, telur-telur dulur-dulur linmas lagi pengamanan yang ada di jalan mulai dari kemarin, kemarin lusa malah. Walah. mulai dari ya pemasangan. Sip tenan ya Om ya. Matur semanuun banget. So napasnya situ. Ah. diambil napasnya dibuang lewat buri. Lewat buri. Sakno Mas Dwi Mas Jebri no. Gak apa-apa kuwi wis kulino. ya Sekar bisa. Tumuntun monggo Bapak Sutrisno Sarjana Sosial Sampun tuntas saking pangarsane Pak Harjan Kinyo Putu Pangeson monggo dipun lajengaken. Koyong ngene

dan juga satu kunci celana dalam ini ada nih si kecil ini yuk ya, bisa ngambil ke saya dengan biaya 10% dari harga kendaraan ye terima kasih catatan saat hati koyo koyo ana ing sampingku ora nyonto ora ngira atiku aja boleh kuwi Jaman jaman rekoso Mut kawe karo sanang letih saksikan